Ali! Yılan! Ali! Yılan! Ali! Yılan! Ali! Yılan! Ali! Yılan! Ali! Yılan! Ali! Yılan! Ali! Yılan! Ali! You lot lot! Ollie! You lot! Ollie! You lot! Ollie! You lot! Ollie! You lot! Ollie! You lot! Ollie! You lot! Ollie! You lot! Ollie! You lot! Dolly! You lot! Dolly! You lot! Dolly! You lot! Dolly! You lot! Dolly! You lot! Dolly! You lot! Dolly! You lot! Dolly! You lot! Dolly! You lot! Ali! Yılan! Ali! Yılan! Ali! Yılan! Ali! Yılan! Ali! Yılan! goalie. penalty. You lot, Ollie! Yılan! Ali! Yılan! Ali! Yılan! Ali! Yılan! Ali! Yılan! Ali! Yılan! Ali! Yılan! Ali! Yılan! Ali! Yılan! Ali! Yılan! Ali! Yılan! Ali! Yılan! Ali! Yılan! Ali! Yılan! Ali! Yılan! Ali! Yılan! Yılan! Ali! Yılan! Ali! Yılan! Ali! Yılan! Ali! Yılan! Ali! Yılan! Ali! Yılan! Ali! Yılan! Ali! Yılan! Ali! Yılan! like I feel